Cześć i witajcie, z tej strony burn.pl i witam was w kolejnym odcinku w świecie gry South Park Kier Prawdy. Mieliśmy, tak jak wiecie, z kilku odcinków jesteśmy teraz w Kanadzie, dlatego że dziewczyną, yy, wiecie którym, Eee, dobra. Tak wiem. I dziewczyną po prostu mieliśmy wziąć te dokumenty z tej kliniki aborcyjnej, żeby się dowiedzieć, która z nich jest dwulicową suką. I okazało się, że są po francusku i musimy szukać tłumaczenia. Więc Mieliśmy pójść do księżnej, czy znaczy do cię, cię, i księżnej, a oni nam rozkazali pójść do Erla Winnipega, więc porozmawiajmy z nim teraz. Okej. Okay. W sumie dla mnie bardzo sprawiedliwa wymiana. Ha! Bijemy się z niedźwiedź niedźwiadkiem. Uważaj, ich jest trzy. Fuck! What? Już niedźwiedzie nie mają jaj. Oj, batters się pali. A, nie używamy jeszcze. Podpalimy wszystkie. Najpierw tego. A dobra, batters może i załatwi profesorem chaosem. Hmm. Nice. shit. Zabili naszego kumpla, nie. Zajebie was za to, szmaty. Bo nie mam chyba mixturu. A, mam. Dobrze, no że się zabezpieczyłem, widzicie? Lepiej jest mieć mixtury odrodzenia, rodzenia, a nie... Tak później mówicie, kurde, zabił mi kumpla i nie mam mixturu odrodzenia. rodzenia. O, cz, cz. Butters któregoś zaatakuje może. O, zaatakujemy wszystkie naraz z pieruna. Tak, właśnie Butters. Skóra paskudnego niedźwiedzia. Raz zadania. Hmm. Chyba trzy są. Dobra. Wzięliśmy wszystko z nich i... Sprawdźmy co jest tutaj. Chyba nic. A, okej. Okay. A tu jest klejnot kanadoryjski jakiś. Okej, okay, idziemy teraz do tego R dla Winnipega. Ten człowiek został rozszarpany? Rwinipek, nowe zaproszenie do znajomych. Mamy Erla w naszych znajomych. Okej. Okay. I idzie, kazał nam teraz wracać do cięcia i ciężnej Kanady. Więc zróbmy to. Fuck! Dzik, znaczy jaki dził, Boże. Wilk. To wchodzi, wra... biegniemy dalej do nich. Szybko. Hmm. Może pójdę tędy. Aj, wtedy się nie da wchodzić. Sied.

Hmm. To bardziej skomplikowało sprawę, trudno. Hmm. Cóż. No to... No to biegniemy teraz do kolejnego miejsca. Czy my tu mieliśmy iść? A, do banów. To jest chyba ostatnie miejsce. Uwaga na węża! Fuck! Ten wąż może nas zarazić AIDSem. Fuck! Nie! Wilku jeden. Możecie łeb ten... Możecie łeb was ten... Jezu, czekajcie. Uważajcie, bo jak was ten wąż zarazi AIDSem, to będzie się nie, nie będziecie mogli e, ulecić, ulecić z tego i będziecie cały czas to mieć i to będzie wam straciło HP. Więc radzę wam, uważajcie, żeby wam się to nie stało, jak mi kiedyś. Hard smash. Idealnie. Jakiś, niech i piorun pierdolnie. Nie. O, teraz się zżygał z Nice. Dobra, ma jeszcze to. Jeszcze raz. Boom. What? Dobra, nieważne. Sieć chciałem tego węża strzelić. O! udało się przed Aidsem uchronić. Fuck, fuck, nights. Udało się. Uważajcie, bo jak was AIDS zarazi ten pieprzony wąż, to, to już po was prosto, leżycie na całej linii. Dobra, jakich pierdzielne z pioruna, to już po nich. Jest. Inaczej się nie dało przejść. No dobra. Idziemy do tego Banff. A właśnie, zapomniałem o tej skrzynce. Chcę ją wziąć, bo później pewnie zapomnę. Fuck! Głupie moby. Taki mamy fajny statek. Bierzemy. O. Weźmiemy wszystko stąd. I chyba był strapą, to sprawdźmy go. Nie tu. To do broni. Hm. Wow. A dałem komuś... Dałem jakieś broni to? A nie. Okej. Okay. To się przyda później. Jak będę mógł komuś, będę musiał komuś dać spowolnienie, to wtedy się przyda to. Fuck, niedźwiedź. Fuck, wszystko. Dobra. Idziemy do Banf. Mamy zabić biskupa, ale ja nie chcę tego robić. Ten biskup Banf jest yy, bardzo dobrym człowiekiem. A jak się jego nie zabije, to nas doda do znajomych, więc nie opłaca się go zabijać. O nie, to tak, nie ten dzień, drugi. Okej, okay, ten człowiek co? Hmm, to jest krwawienia, ale to jest gór. Na 12 level. <laughs> to pobije biskupa? No, Assassin. Tak, jestem Assassin's Creed. Pali się, ty kutasie. Nice. On jest chory, on nas napierciał, kurde. Dobra. Bierzemy Tartmana lepiej. Dziad, Reny. Załatwimy go może najpierw magiczny pocisk, prezerwa. i klątwa. Trzeba to śmieć, rudas. Tamer, kurwa, nie zjerasz pięcio, śliwka, do dupy, ziemnij się. Ja wiem, że jak, że jakby się wam spodobało, to bym mógł zrobić dubbing do tej gry, żeby w sensie ludzkich wszystkich postaci. Właściwie to wszystkich postaci, ale bym każdej spróbował jakoś inaczej powiedzieć coś. Zrobiłbym to fajnie. weź, weźmy je, bo nie chcę zabijać biskupa. O, boi się mnie. Hmm. Jaja biskupa, serio? Nowy znajomy biskup. Hmm. że tych jeszcze nie ulepszymy. Czy nie da? Hmm. Dobra. To pójdźmy teraz do cięcia Danii. Spadaj dzi... Wilku, kurde, pieprzony. Paskudny wilk. Dobra. Zamieńmy to sobie jeszcze raz na Petersa. Jeszcze raz coś chcę sprawdzić. Ich jest trzech, a ich jest raz, dwa, też trzech. Myślałem, że elfów jest więcej. Ta trzybytowa muzyka. Oh yeah. Hmm. Książę Kanady jest naszym nowym znajomym. I dostaliśmy list księżnej. Hmm. Ale ten książę Kanady jest głupi, jak myślał, że ja mu jaja wyrwę. Dobra. To biegniemy teraz do ostatniego miejsca, jakie tu jest. Chyba najmniej ciekawe. Vancouver. Przecież tutaj lecą ciekawi ludzie, więc... Co ja tam wiem? Być może. Serio? Nie wiedziałem. Dobra, bierniemy do tego diuka Nie zastanawiajmy się długo. chwilę. Najpierw... Bum. Weźmy wszystko. Hełm barbarzyńcy. To powinno być dość dobre. Bo ten topór na pewno jest słaby. Zobaczmy na ten hełm. Jeszcze lepszy od naszej wcześniejszej. O Boże, co ja zakładam. Dajemy to, coś się lepiej powiętrza otrzy no. mm. Co tam jeszcze było? A. No jasne, że słabe. jedziemy teraz do Duke'a. Gadamy. Kamany. Duke Vancouver jest naszym e, znajomym. Hmm. Musimy szukać ich mnichów. Ale oni chyba są w tym samym miejscu. Dokładnie. Nie domyślacie się na pewno, to to są ci mnichy. Ci mnichowie. Dobra. Tutaj są Terence i... sumie to jest to samo, co wszystko. Zobaczmy, co się stanie, jak się nie uda. A nie da się chyba zobaczyć. Kurde, nie da się chyba zobaczyć, dobra. Nice. Okej. Okay. Tu mamy nowych znajomych. Filipa i Terensa są tacy, jak, tacy aktorzy z Kanady, co w tych filmie Ogniste Dupy, czy jakoś tak. Nie wiem o co w nim właściwie chodzi, ale oni z tego filmu są. No teraz możemy chyba... Mamy chyba teraz do ciężnej pójść, więc biegniemy. I uważajcie zawsze na węże. Poza łatwią z AIDS-em. Dobra. To do księżnej Kanady. Książę Kanady pewnie się cieszy dalej, że zabił biskupa, że zabił niby biskupa Wanw. A gdzie on jest? Pewnie pora jest księciem, ale który? Fuck co teraz? A, no tak. Powinienem pójść do katakumb i uratować tego tego ministra Montrealu. A są one tu, wora na niedźwiedzia. Hmm. Tutaj są. place. Wstajemy tu. Zaatakowali nas, ale niektórych chyba ogłuszyłem, Zdaje się. O. Za to co? Za co to? Ała. A do tej Kanady już nie będę wchodził, bo już tu nie trzeba. Po co? Po co tu wchodzić? Już mamy wszystko w tej kanacie, właściwie. Więc tutaj później nie będę musiał wracać, bo nie ma nic takiego, żeby tam wracał. Pater z nich pierdzielnie piorunem tam. Mam nadzieję, że to ich zabije. Fuck. Ten jeszcze żyje. Na szczęście nie dał mi jeszcze AIDSa. Fuck, moja postać zaraz Lepiej użyję mikstury uzdrowienia. Fuck. Znowu to samo. Na mnie nie napierdzieli, kurde. Half smash. Zabiliśmy dwójkę już. czwórkę znaczy. E, to zabijmy resztę. Wąż nie żyje. Teraz paskudny wilk i to już koniec. Udało się za pierwszym razem. Co ty badasz? Jak oni chcieli nas zabić, to dobrze, że ich skrzywdziliśmy. Co ty? rozbieram te rzeczy. Dobra. Weźmy sobie. Zobaczmy na te strapony, bo jakieś się pojawiły. Uuu. Muszę pięć to jest też. Uuu. Nieźle. A coś mamy do tego? Nie. Okej. Okay. To najpierw weźmy tą skrzynkę. Twórzmy. Mamy pancerz barbarzyńcy. To jest bardzo dobry pancerz. Załóżmy go więc. Modyfikuj, odłóż i bierzemy nasz pancerz barbarzyńcy. Teraz można powiedzieć, że to Conan barbarzyńca. Bierzemy teraz do, do niego. Czyli nam przetłumaczył już. I mamy różne zadania w Kanadę. I mamy dwóch nowych znajomych. Premiera Montrealu i księżną Kanady. I teraz chyba może, mamy do niej iść. Jesteś prawdziwym bohaterem Kanady. O, dzięki. Znaleźć przetłumaczoną listę Ani. Okej, okay, czyli już to jest przetłumaczona. To dobrze. Uciekamy z tej grupy Kanady. Bo w sumie już ma jej dość. Nie wiem jak wy. Nie, Waters. Zanim ktoś nas uratuje, to prędzej na mnie rodzice złapią. Że w lesie jestem. Pff, jak ta krowa głupia wygląda. Dobra. Biegnijmy tutaj do najbliższego teleportu i idziemy do Ani. Z tą listą przetłumaczoną. Jak przeszłem tą grę, to oczywiście wiem, kto jest tą dwulicową suką. Ale nie chcę wam spoilerować, więc nie powiem jeszcze. Dowiecie się zaraz, jak tam dojdę. Chwilę będziemy chodzić. Okej, okay. biedni! Ta ja nie jestem smutny ani razu. Wiesz ją? A, chodźmy do Ani. Ok. Nice. Dostaliśmy teraz sporo znajomych. Plus rząd zadanie z werbu dziewczyny. O, nowy talent, bo mamy 85 znajomych. Dobra. Zrealizowano cel z werbu dziewczyny. Wróć do Kyla. Ćwiczy nas... O. trzech nowych znajomych. Red, Bebe i Wendy. Ale będziemy mieli oczywiście więcej. Nauczyła się zdradzać. Heidi. Zobaczmy. A to są gówna. To ma damage 500, a ja mam broń na damage ile? ile? Sprawdzę swoją broń. Hmm, no właśnie. Sprzęt. Wow. Kupmy to. Będę wyglądał pedalsko, ale będzie chociaż jakiś fajny strój. myszotip. I mamy ubranie walkiry. Hmm. Mamy cały strój walkirii. Mamy parę nowych znajomych. Ali Nelson, Jessie, Nelly i Heidi. Zobaczmy na ten pancerz. I ten wróżki też. Cieszę są żyliwe. Hmm. Dobra, jest obrzydliwy, ale jest lepszy od ten, tego. To założymy te gówno. Eee, co tu miałem dodać? O, to weźmy to. To z tym odrodzeniem, czy co to tam jest. To chyba nie jest w tym. Weźmy, odłóżmy stąd. Do tego pedalskiego stroju. rękawice wróżki. To modyfikuj, odłóż odwrócenie. Teraz rękawice wróżki i dajemy odwrócenie. E, mam nadzieję, że mogę sobie zmienić kolor niektórych rzeczy, bo wygląda tak głupio. Dobra, trochę lepiej. Może bardziej tak. Okej. Okay. Jeszcze... Ach, dobra. Tyle zostanie, tak? Bo się nie da zmienić. Ronda pedalsko, ale może być. To teleportujemy się do Kyla. Teraz. O, mówię. Pff, what? Nie wiem, czy to już robiłem. A zrobiłem. Chyba. A, walić was, dzieci, kurde, głupie niedojrzałe. Właśnie nieustający szacunek dla mojej zajebistości. A, tu jest Tom Kyla akurat. Fajnie poszłem właśnie. Zarąbiście. Być może za dwa odcinki ta seria się skończy. Jeszcze, oczy, tak jak mówiłem, jeszcze sprawdzę wszystkie zakamarki z Out Parku i z, wezmę wszystkich znajomych, pozdobywam. Hmm, no to to dom Clyda. What the fuck? <laughs> Ile dzieci. Dobra, nowe zadanie, Drop Clyde'owi. Pomóżmy jej, bo jej coś się stało. Nasz stary. Naszywka superbohatera. Hmm, luknijmy na nią. Nie tu, tak. Luknijmy. Co to? 20% więcej obrażeń. No to słabe. I Terence, Terence coś napisał. Pamiętaj, Nagasaki. Filip lubi to. Okej. Okay. Nagasaki. Dobra. Bierzemy wszystko, co tutaj jest. Bo później oczywiście tu się nie da wejść. Dobra. Chodźmy tu. Jeden szczury. Herkules. Dobra. Bierzemy jego wszystkie rzeczy. O ile można to tak nazwać. I weźmy jeszcze stąd. I sprawdźmy jeszcze ten strap. Znowu nie to. Co to? A, pi powiększa to by co 5. Tędy jest co? Hm, mam nadzieję, że da się stamtąd wrócić. Jeszcze nie chcę tu wchodzić. Da się, okej. Okay. Eee, yy, bo chcę zobaczyć, co jest tutaj. Chyba wejście inną stroną po prostu. Zgaduję. Ta jasne, że tak. Oto pójdźmy tym pierwszym wejściem na razie. Tym drugie zostawimy. Włączę sobie łuk od razu. Tam widziałem, że trzeba było, był potrzebny ten łuk. Okej. Okay. fuck. pobili nas. Roczny rycerz. Hm. Ale Ała. Fuck. Dobra. Epicka muza w tle. Spróbujmy tak. Dobra. Odpalmy go. O nie, moja postać umarła. O, odwróci odwróciła się. Fajnie. Jeszcze raz. Pierdzielność z pierun. spadaj. Właśnie, au. Proszny rycerz. Tam było chyba mały Clyde. What? A ten niby czemu się cyklop nazywa? Rzutki ogrodowe. Co tu jest? Już nie wiem. Chwila. O, oh, fuck. Dobra, kolejni przeciwnicy. nie. Ta. Tak mówiłem. Mały Clyde pisze. Shit, Buttersky. Dobra, zróbmy skok epickości. Boom! Hard smash. Ale trochę za późno. Chyba za wcześnie raczej. Ha. Zginęli. Ta, z Inside, ale jak to się wyłącza, Waters? Chciałem tak wiedzieć. LOL! Nie wziąłem z nich itemów, okej. Okay. To bierze. <laughs> Chyba nie wziąłem. Z tego wziąłem. Z tego nie, okej. Okay. Okej, okay, to teraz chyba te dziewczyny nie pójdą jeszcze z nami. One pójdą później chyba. Uważajmy na tych agresorów. Dias Halls. Teraz będziecie cy cyklopy ogłuszone. Ha. Gint kutasie. Gin. Kutafon. Okej, okay, uwaga. To teraz go zabijmy z normalnej broni. Zapomniałem w ogóle używać przywołań. To użyjemy sobie na następnych przeciwnikach. Co ty, Butters? Oni nie śpią. A, rękawice rycerza. małe gunwo. Okej. Okay. Rozwalmy to. Idziemy po drabinie w kury. Jest tu to? A, nasi zombie. Jeszcze chyba trzeba było Ała. Fuck. Duża grupa przeciwników. Za dużo przeciwników. Oj, nie Jezu. Dobra, Butters. I teraz przemienny bat. <laughs> nice. To było fajne. Zamienimy na Nagasaki. pamiętam tylko... Dzięki! To jesteśmy chyba na górze. Jeszcze wyżej. Biedne dziecko. Zaraz mu pomożemy. Chwila, co trzeba było? Prukocza? Ha. Cieszy się. Biedny, mały, fajny Ike. Ike to też pamiętam go z serialu. Ktoś kopał chyba. A weźmy jeszcze raz Nagasaki. rycerza jakiegoś. Dobra. A w to się strzela z łuku. Albo nie. No to sonda kosmiczna. Jeszcze okazji tu jest czym Pokémon. Strzelmy w to z łuku. Ha, ktoś się pali. Butters się z tego śmieje. No nice. E, bierzemy wszystko. Kolejny strapon. Rozwalmy to. Wziąłem stąd wszystko? Okej. Okay. E, I teraz jeszcze tu. Jeszcze sprawdźmy strapon zwiększa siłę ataku i... O, nice. Okej, okay, idziemy teraz do tego zamku Ike. Nie. Udało się. Prawie. Fuck. Nie to. Jest! Udało się. O. Co? Jaką krową? Przecież zabiłem mu krowy. Nie, nie zaprzyjaźnimy się, teraz. On jest cfelem. Czemu on nie może być... Odruszony, kurde. Blupatrowa. Hmm. Chyba zobaczmy tego. Dobra, bierzemy... Yy, far. Far. Weźmy to, zamienimy na Cartmana, bo Cartman się to lepiej przyda. Fuck. Shit. Dobra, najpierw musimy któregoś zaatakować. Chyba ten jest prawdziwy. Skoro ten jest prawdziwy, to tego zaatakujemy. Albo lepiej najpierw pierdzielność go magicznym pociskiem. Zobaczmy, czy to prawdziwy. Dobra, ten jest prawdziwy. Radupek, widać, cię, chrześcijanin, gówno, paruwa, wezmij się, Strata, Flemer, Rasan, Fat dziwka. Nice. Oj, Murzyna używa zaklęcia. Zabiję go. A kill Nie fakuj mi tu. Fuck you, bitches. Klątwa. Pulsar, przystąpiła, pecią, żul, trudar, e, słówesy, obciach, robupy, się złyzy, teraz gówno. Sam jesteś głupiec. A no i fuck, nie ten czas. Nie ten przycisk znaczy. Pożygał się. Fuck. Zabił mojego. A, na szczęście się odrodził. Fuck you, son of bitch. Fuck. Kur... Pizdu jebana mać. ale też rzucało w nich magiczny pocisk. Na pewno jest ściemą. Ha, wiedziałem. Fuck. Kartman zginął, okej. Okay. No to odwróćmy go. Na szczęście mam cały zapas mikstur odrodzenia. Chyba ten jest prawdziwy. Oh fuck. A ten był ściemą. Moją postać muszę odrodzić. Dzięki, Tartman. Zatakujmy tego. Hmm. Teraz mi zastanawia, który to jest prawdziwy. A, już wiem. Ten, bo jest... Chyba... A nie, wszystkie są... Nie wiadomo, który to. Pierdzielnijmy. A, ten. Okej, okay, pipę plus 5. Staliśmy. Fuck. Postura odwrócenia. Crave zdrajca frajer. O, już prawie zginął. Kończymy Rostero. A palisz się. <laughs> Dzięki. Nie, nie, nie, nie. Jeszcze nie. A chcę tu. Zobaczyć, co tu jest. Dobra, tu nic nie ma. Zobaczmy z drugiej strony. Chyba tam coś jest. w tej skrzynce na pewno coś. A trudno, nic nie ma, okej. Okay. To idźmy do Clyda. Ale zamienię najpierw... Kurde. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Zostawcie kciuka w górę i subskrybujcie. Zobaczymy w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.